Sabahınız xeyir. Səhər saat 4-də işdir 15 dəqiqə. Və biz yola çıxırıq. Gəldim parkinga çatdım. Dedim maşını park edirəm burada 3 günlük. Burada belə xidmətlər var. Maşını aeroporta yaxın saxlayırsan, özləri sonra səni aparırlar e, aeroporta və gətirirlər də. Şura gəldim, indi pasport kontroldan keçəcək. Tamam, içəridə. Keçmişəm içəridəyəm, indi yeməyə bir şeylər alım. Sonra samayta minəcəyəcək. Samolyotdan enmişəm. Aeroportdan çıxacağam. Bagajımı götürdüm, bunu gözləyirdim. Taksi çağırmışam, indi taksi gəlir. Harada olduğumu yəqin hələ bilmirsiniz. Böyle bir sürpriz olsun siz üçün. Gəlmişəm Uberdəyəm, gedirəm görüşə. Bizim burada Azərbaycanlı ilə görüşəcəm, onda sürpriz olsun sizə. Gəlmişik, çatmışıq. Elmar bəy burdadır. Elmar bəy salamlayırıq. Elmar bəy hesabında bu günlərə gəlib çıxmışıq bir anlara. Miami-dəyik. Elmar bu günlərə 3 gündən sonra bizə güclü performans göstərəcək. 3 gündən sonra bunu çəkərsən sən. 3 günlərə görə. Biz deyəsən yoldan çıxırıq. Hava yaxşıdır ya, Mayaksat deyə buralarda olsaydı, drone falan da buralara çəkərdik. Hocam uşaqlar çəkiliş eləməyə gəlmişik uzun sözün qısası. Elmar bəy ilə burada bir dənə çəkiliş eləyəcək. Qanla bir yerdə çəkiliş edəcək. Qanla eləyəcək çəkiliş. İndi <laughs> birbaşa samolyotdan düşəndən düşən kimi elə hamımız gedirik ora. Daha doğrusu bilmirəm haradan amma gedirik indi. Tapacaq bir yerlər. Qaşan ya, Səndə. Elmar müəllim yenə danışır, başı salır orada nəysə. Çəkirik. Biraz aqressiv həyəcanlı anlar gedir. Elmar. Yığay hər şeyi, sumkaları belə tərpənər, yoxsa bir abırsızlıq olacaq yolda. Hə. Elmar bəy, mən sizə bir deyim. Sən yığmısan əsas karmalı. Hə, yığdım uje. Onu qoyacam bəzi o sensitiv şeyləri. Sən o elə saxlada da yaşayırsan ki, sabahları biz onsuz da əllə çəkəcəyik. Əllə çəkilişlərimiz olacaq. Amma bizə sabahları ronim lazım. Okeydir, bunu bunu çıxarıram roninə salıram. Hə, bunu da belə Mən durduğum bir qabını göstərəm. Qabaqda. Mənə o Gəlmişik çörək yeməyə. Elmar bəy, bir dəqiqə saxla da yeməyi də, qardaş, bir dəqiqə yeməyi də. Adını söyləməyin, əsəb olamam. Mərziyə bir də bax qurban. Keçki porsa da bu, adamski porsa da bu. Hə, bugünkü seçilişdən nə deyə bilərsən Elmar bəy? Qoy ağzımı silim sonra söhbət edək. Yorulmuşam. Yaxşı, evdə danışaq. Evə edə söhbət edək. Sənə yeməyə gəlmişik. Bizim ə, Gəncəli qardaşımız da burdadır. Eh, Ramal, professional boksçu Gəncəli Ramal. Orxan Vəkil. Vəkil. Sən düyün nə istəyirsən? Məhəmməd də operatordur, Edvard da rejissordur. Mən Dənizdir Royal. Çörəyimizi yedik, nuş olsun. Yeməkləri çox yaxşı idi. Nuş olsun. Şükürlərimiz bol bərəkətli olsun. Şuatı bir dənə də Elmar bəy. Hesab qardaş, bu Allah qəbul edək. 171 dolar plus 10 dolar 181 dolar. 180 dollar. 6 nəfərə də. 6 nəfərə. Mən sənə 3 dənə qayğanağı 100. Bunu biz qardaş səhər çağı 3 dənə qayğanaq yemişdik. 140 dolar pul vermişdik. Harda? Miami Beach-də. Miami Beach-də belə olur. Yəni bura biraz qrafdır deyə qiymətlər normaldır. So, her şeyimiz qutardı. İndi giririk marketə girmişik. Bir iki bir şeyler alaq. Şey ha, Elmar adres tapdın da evin adresinə? Gene görəndən ev tutmusan da birisində Elmar. Gedə. Şəkillərdə yaxşı. Şəkillərdə həmişə hər şey yaxşıdır. Şəkillərdə mən də yaxşı düşürüm. Çay aldı, pirojna aldı, natural sok aldı, su aldı. Şurada. Başqa şey üçün lazımdır. Çıxırıq buradan. Şey, adalet Evet. darıxdırıcı marketdir. Elmar bir dənə ev tutub. <laughs> Məhəlləyə baxsan, məhəllədən məhəllə. Məhəllədən kriminal iyi gəlir. Allah and olsun. Maşını çöldə sağa aparsınlar. Min bərəkət. Gül kimi ya Mənim hə, bu qapını da açdı Məhəmməd. Nə istəyirsən? Həyatımızda parkov var. Məhəmməd iki dəqiqə qapını çeylədi <laughs> ya. Məhəmməd qurban o darlığında döl maşınlara da onu. Məhəmməd 100% bizlə məhəllələ. Yox, yox, Allah üçün ki, məyət də. Doğrudursan, indi evə gir, Çiçək kimi evdir Allah. Hə, yaxşı, yaxşı. Altın vurdu. Elə belə bura düz sür, düz sür. Hə, belə ya, düz sür. Hə. Yüksək səviyyədə, yüksək səviyyə. O qədər duxu vuruq ha bu. Oğlum nəfəsli. Boğulur oğlum burada. Ya yaxşıdır, yaxşıdır. Ev, da, yataq da, yataq da yatmaq üçün zordur, superdir, əladır. Əla deyil mi? Ancaq o qədər duxuyun gəlir burdan, dağılır. 1 bedroomda öyrü, 2 bedroom. Adam beyni dağıldı. Arkadaş biri, biri sizin bölgeniz, biri mənim private propertymdir. Restoran başqa şeydir, restoran. Allah qınağıma mətbəxi var. Yox, zordur. Bir dənə duxunun iyini söndürürük burada. Mən bunu məs bir yüz sənəm, qardaş. Sen koronasan Ağdan <laughs> canım. Ağdan canım. Kardeş Allah hamdolsun. Dört nefer ediyoruz da bravo. Öz. bax. Qardaş. Söndür nəysə var da. Çayımız var, şirniyyatımız Sağ var. olasın. Dayı var da. Gəlmə bundan şeydə. Nəsibi nə deyirdi? Nə bilim ama nə deyirdi? Yaxşı, Wi-Fi da varsa все da yaşadı olur. Wi-Fi də var, hə, Wi-Fi də var. Bir sürü Ürəyin nə var, qədər hə? istəyir? Gəl bura bax, gülə bax. Bəh, bəh, bəh, Qardaş. bəh, bəh. bəh. Bax, sev götürmənə. Sivit Yox, dilim yox. Bax, bax, yüksək səviyyədə, yüksək, yüksək səviyyədə. Qardaşın qardaşın yanında yatmasın. Hə. Yəni seçki idi, hər kravat bir-birinə. Hər evdən bir dənə nəsə iyi gəlir də bu, bir duxu iyi gəlir də bu da. Söndürməyə yeri var doxuna. Ay yazır ki, qardaş, good things are going to happen. Qardaş. Hamamdan hər yer duxu incə, hamamdan da o yox. Nəsə səhv gedib burada bir söhbət. Sabahınız xeyir, səhər səhərin saat 8-də durmuşuq, gedirik nahar eləməyə. Nahar eləyindən sonra da qayıdacaq təzədən evə. Burada qalırıq. Burada şey evyasının özüdür, buranın da kirayə verir. 12-də <laughs> də ki, əsas çəkiliş başlayacaq, oraya edəcək. Elmar bəy buradadır. Məhəmməd də buradadır. Məhəmməd Elmarın sinif yoldaşı olub, bir də onu deyim. Bir yerdə oxuyublar, indi İndi bir yerdədirlər işləyirlər. So, uh, genel uşaqlar. Belə bir yerə gəlmişik nahar eləməyə. İçərisi də çox qəşəng görsənir. Çöldə oturmağa yeri də var, içəridə oturmağa yeri də var. Belə bir dənə yerdir. Sifarişlərimizi də verdik. Mən şirniyyatdan götürdüm. Xorasan götürdüm, bir də orada 200 dənə götürdüm. Elmar ilə yumurta azad zakaz verir. Bir də çay sipariş verdim, südlə qarışır. Bu da içərisidir. Çox uyutlu yerdir, qəşən yerdir. Yaxşı atmosfer var burada. Çayımız gəldi. Mənim südüm də buradadır. Mən südlə qatışdırıb içəcəyəm. Maraqlı olmalıdır. Elmar Bey ne dese? Səhər sənə Gümrüşov çəkiliş qaldı saat günorta 1-ə. Hə, səhər çəkilişimiz var idi, alınmadı o. Saat yata bilərdi artıq. Biraz Naharımız hazırdı. Elmar Bey, çok sağ ol Elmar Bey. qiymətinizə ərz edəsiniz qardaşınız. Kinodur ki bu. Çörəyimizi yudub gəlmişik. Bir də maraqlı kino var idi. Samolyotda baxmağa biraz <laughs> tərəddüd elədim. <laughs> biraz belə ekstremist kino idi. Bir də olmuş hadisədir. Jurnalist Londondan işidi araşdıra-araşdıra bir dənə fər tapır və Ondan onu sevməyə başlayır, nəsə başına oynatdırlar sonra. Nəsə də belə çox belə qəribə bir dənə kinodur. Adı Profile'dır. Tapa bilirsiz baxın. Oturmuşuq indi Məhəmməd Mirs telefonda hələ nəsə iş görür, baxmır. Vaxtımız var. 2 saat baxırıq kinə. Kino da 1 saat 55 dəqiqədir. Elmar gedək hazır. Axır ki ə, e, evdən çıxa bildik. Hazırıq çəkilişə. <laughs> e, Məhəmmədə bir sənə komment yazdı. Deyir, oğlan niyə həmişə gülür? Ayda. Mən bir dənə e, tarix Sənə bax bu komment yazacaqlar. Dedi ki, mən baxıram bayaqdan uşaqların hamısına da. Sən yeganəsən ki, dayanmadan gülürsən. Sən çox xoşbəxt uşaqsan. Məhəmmədin bütün şəkillərini baxır, Məhəmməd gülür. You're changing? Qardaşım bax, bax qalacaqsan çox xahiş edirəm. Allah haqqı vaxtımız azdır. Sən royal hazır. Məhəmməd hazırsan? Hə? Orxan bayaqki qaydada Orxan xahiş edirəm. Bu da bizim vəkilimiz şurada qovur. Məhəmməd, Məhəmməd, çox risk eləmək onunla orada. Məhəmməd. <laughs> Məhəmməd, mən burdan götürürəm Məhəmməd. Hə? Qardaşımsan xahiş edirəm. Bax bir dənə qal orada, bir dənə qal. Orxan hazırsan Orxan? Polnusa hazırsan? Özün görmüsən ki. Fərdi hazırsan Fərdi Allah qır. Allah hazır. Qurban olsun. Aha. Əlbi boşda, əlbi boşda. Hazırsan? Orxan rekord var. Var. Məhəmməd rekord var. Yes. Royal var. Var. 2-1. Fərdi! Turn around, just grab that. You good? No. <laughs> Oğlum too many, don't know. Ah, çevirin. you help him, help him. let's help him. Okay, okay, okay, okay, we are all here. Azərbaycan dilindən bu. Vallahi bu birinci dəfədir həyatımda yemək su yox. Mən sudan çox qorxuram. Allah haqqı. Mən <laughs> indi dinən titulları bilirsən sən kimsə onu dinən. Dünya ikincisi, Avropa üçüncüsü. Hansı idmanda bizdə? Boksra, yığmaq, master sportam. Tyron, what do you think about him? He's a good actor yeah. and a good fighter. <laughs> and what about you? He's the MVP, the most valuable player today. <laughs> oh my god. yeah. You are you're only driving, don't talking, okay? Because there is no anyone else. We're going, we're going to the right side. That building or the other building? Okay, big building. Okay, okay, let's go. Var orada kadın. Var var. Mehmet Ev şehirden uzaklaşır, şehirden uzaklaşır. Kadri, babalar gör de burada. Görürsen burada. Şehirden uzaklaşır o kadar. Binalar falan kameramdan beri beni. I'm ready. Camera action. Two one. Yeah, good. Thank you. Appreciate. It. That was great. Yeah. Ha, seçilişimiz qutardı. Biraz böyle mara. Ama bu bu bugünkü maraklı oldu ya, daha maraklı oldu. ha. Həm də Tayrın özü rahat idi. şey ha, yani, ha, daha şey, Cima yox idi. Cima yox idi. Cima buraxmadılar şeyə. Bu da döyüşçüdür, inşallah döyüşçüdür. Ana UFC-də də həm professional kickboks şey var, e, tarixi var, həm də boks tarixi var. Tyrant Qoltu familiyasına da. Yəni professor biz yəni Instagramını aldım. Həqiqətən. Ya, ya kifayə qədər yəni həm özü də normal adam idi və heç bir anormal aqressiya göstərmədi nə bilim problem yaratmadı. Nə qədər sən 10 dubl getdi, 10 dubl getdi. Yəni sən ora deyəndə ki, telefonla niyə oynayırsan mən çəkirəm. Hə, mən əsəbləşdimiz orada. Dedim o özü var. Murazla yaxında görürəm ki, telefonla oynayır. Dedim belədir. O heç nə deyənmədi. Demə Orxan bizim Orxan yoxdur. Orxanla göndərmiş, şəkilzat göndərilmiş. O şəkillərə. Ona görə necə xahiş reaksiya verdi. Hə, yox, yox, sağ olsun. Hə, düz dönüb mənə bir dənə vursaydı, yəni başqa söhbət olacaqdı. Bu günlərə üzümün yarısı yoxdur. Terminator kimi danışacaqdım indi. Thomas Orxan bəy, bir dənə buranın incələməsini verin də. Bura nədir? Deməli bu yeni bir yerdir. Adı FLX Arena'dır. Aha. Və Həbib Nurmagomedov tərəfindən yaradılmış yeni bir Ya bura Həbibin Bəli. təşkilatı ilə. Yeni bir promotiondur. Adı da Eagle FC-dir. Eagle FC, UFC kimi. E, bəli, Eagle FC bu günə qədər Moskvada, Rusiyada və 3-4 dənə postsovet ölkəsində turnir keçirmişdi. Aha. Bu ilk dəfə də Miami-də ayın 28-i, bu ayın 28-i birinci tribüt, yəni e, yarış olacaq. Biz də hal-hazırda Biz də hal-hazırda bu yarışın uğurla keçməsində öz rolumuzu kişi də olsa oynayırıq. <laughs> Promotion seçirik. Döyüşçülərimiz kimdir? Əsas döyüşçüdə olacaq Sergey Haritonov. Haritonov Ağda Ağceynə. O Rusiyadandır və keçmiş Bellator çempionudur. Yəni mixed martial artsa onun çox böyük təcrübəsi var. Aha. Onun rəqibi isə Tyron Sponk'dur. Bu günləri seçdiyimiz. Bəli, Qavandiyalıdır. O isə dünyanın ən məşhur kickboksçulardan birisidir. Kickboksçu. Boksda da onun yaxşı rekordu var. MMA'da da da yəni bir neçə döyüşü var. Şah, qəşəng. Güclü izah. The same. 2 1 action. Axırıncı səhnəmiz qalır. Amma hamısı uca tezi var, yorulub. Все, qurtardıq işimizi. Спасибо. Заберу вперед, да. Мне, я получил удовольствие, мне приятно было. Благодарю. Çəkilişimizi qurtardıq, gəlmişik restorana. Burada türk restoranıdır, çox tərifləyirlər. Da, Babilondadır. Ya ben Abi rakı var beyaz Ya kavuk can getirirsin. Rakı var lazım değil. Çocuk kardeşimiz de orada işliyor. Süper. Yer de özü böyle yerde. Çok geçen süper restoranda. Dilaya kadar da geçen yerde. Miami Beach'te, South Beach'te en yaxşı South Beach'te en yaxşı restorandı. Babilondadır da. Türk restoranı Babilonda. Türk restoranı orada. Halal konuz donuz ətindən. Yox, donuz əti yox. 29-unda olmuşuq. 29 numaralı beyti. Beyti bax orada yemiş. Dedi beytini 3 gün bundan qabaq deyir yığışdırmışam. Bir də sən bir hafta, iki hafta dinləmirsən belə. O ən sevdiyim ildir. Mənə də xoşum gəlir beytidən. Mən onu solsuz So, <clears throat> çıxdığı restorandan super yeməkləri var idi. Mərcimək çorbası da vəhşəm öz sözündədir. Elmar yorulub, beli de ağrıyor, inte bel ağrısı tutuyor. Ben kurtarmışam hele bile Allah'a çok yorulmuşum. Elmar'ın bel problemi var. <laughs> Mehmet de iyi biçim, keyfi kökdür. O da yaxşıdır. So gedirik. Özün haqqında danış, özün necəsən? Özüm yaxşıyam. İşə götürdük Orxan maşınına. Gəldik evə. Necə yorulmuşam o ilə. Yox amma mən. Orxan müəllim sağ olun da. Ha? Bu günləri sənin çox əziyyət gördük. Yox, yox, xoşdur, xoşdur. Nəyə xoşdur da bütün gün <laughs> ağır oldun bizdə. <laughs> İşin gücünün arasında. Bu baxı, yaxşıdır elə bil diqqətimi cəlb edir. Məsəl bu gün kimi zəng vurur falan. Be bunu ora çıxır. Arada məndə də o işdən ayrılsan, başqa şey eləyirsən, adam biraz beyni dağılır. Onu fərqi biz oxan yığırıq araba, götürürük. O ildə dağılır. Mən belə şey elədim. Mən səbəti başqa kilosa şey. Azda belə Elvar gəlib, mən də orada yazıram, yalvarıram. O zaman Orxan bəlkə Bu günlər ikinci günümüzdür burada. Çəkilişimiz qutardı, amma burada olalı bir dənə başqa iş çıxdı bizim. <laughs> Evə pulum verdilər, gedib çəkəcəyəm. Savaş, savaş, savaş. O 5 şəkil çəkdi. 3-4 saatlıq işdir. Vicdana şeydir ki, pulu biraz çox səbət oluyor, pul səbəti. Saatdır o pulu. Nasıl deyirəm ki, abi lotkoya görə, məncə başqa şey olur. Məncə də görə, məncə də, məncə də. Nəsə, bir dənə söhbət var, onu deyirlərim var. Mücahiddir, mücahiddir. Sabah inşallah çəkiliş eləyirik, bütün beşlərimizi yığırıq, oradan da samoyata təzədən qayıdırıq. Hər şey evinə, eşiyə. Yandan kesen bu tarafı görmüş. Olamam. Burası Sanford MMA, Florida ştatında yerleşir. Deerfield şəhərində. Sanford MMA e, dünyada əgər 5 dənə UFC zalı varsa, yəni top zalı varsa, ən yaxşı UFC döyüşçülərinin çalışdığı zal varsa, onlardan deyərdim hətta üçlükdə olar. Yəni Peter Belfort qədər yəni professional döyüşçülər burada döyüşüblər. Yəni e, başqa idmançılar da var. Sadəcə biz idmanla bağlı sırf qaydasız döyüşlə bağlı backgroundumuz olmadığına görə bəzi məlumatları tam verə bilmirik. Ancaq burada bax Gilbert Burns orada fonda var. Hal-hazırda bizim çəkiliş gedir burada. Gördüyünüz döyüşçülərin hardasa bəlkə 40 nəfəri, 30 nəfər, bəlkə 35 nəfər, 40 nəfəri UFC-də döyüşən, kəmərə doğru gedən Royal da buradadır. Çəkilir. Həmi, necədir vəziyyət? Hə, yaxşıdır. Gedir, təkrar. Yaxşı yer tapmışam özü, qalmışam orada. Hə, düz yerdə qalmışsan. Burada niyə qalıb Royal? Çünki kimisə o döyüşənlərin ayaqlarının, əllərinin, nə bilim yumruqların, zərbələrinin təhlükəsindən uzaqda olsun. Bu kak necədir? Deyir ki, indi onunla işləyəcək. Şey Tayran. Vuruş eləm, bilirəm, bilirəm hə. А потом поработаем еще Özü onunla işləyəcək. ona çəkəcək. Okey, нет problem. Bu da bizim Cimadır. Cimadır. Ama bu belə Cima. <laughs> ha, burada mən qaç gizlənə gizlənə qaçırdım. Azərisiniz ha? Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Ha, olmasın. Yorulmayın, yorulmayın. Hoş gəlibsiniz. Sağ ol. Məmnun oldum ağa. <laughs> Gəl qardaşın yanına orada danışsın. Bu qardaş Azərbaycanlıdır. Bax, ah, eksklüziyası. Qardaş Azərbaycanlı çıxır. Deyir, salam, necəsiz? Royal necə gedir? Hadi gedə bilərsən. Sən gedə bilərsən işlərinə. Baba, geç, geç, geç. Birazdan paraşütlə məşhur idmançı gələcək. Baba, axıra qədər çək. Sparta or Oslo. He's Turkish. He's not Turkish. He's Kurdish. Different, but he is my best friend, little man. How you said Ben Uzun? Ben Uzun. Merhaba. Bu Henry Hoftu kifaya kadar peşekar idmançıların treneridir aynı zamanda UFC'ye şey çıkan e, birçok idmançının yanında dövüşe izlemeye hem e, trener kimi onlara məsləhətlər verir. kickboks üzrə mütəxəssisdir. ah! This is not a main camera, bro. What you're doing? You're supposed to do the main camera. No, main camera. <laughs> Let's change the background. Ah! Let's change the background. Background, come right here. here? This is background. Yeah. Let's do it. Yeah. Go for it. Ah! Yeah, bro. Yeah, that's good. That's fine. <laughs> Kambir. Kambir. Memnun oldum. Sen? Royal. Royal. Royalty ya. Royal. Gel kardeşi bir tane mikrofonları takan Royal. Gel bir tane kardeşi çekeyim. Şöyle indi interview vaxtları da. What fight on at Yeah. Why, why we don't say flex? Какой фон? Такой, хороший, да, потому как, как, как, стоять? Что делаем, что делаем, снимаем уже, все? Вторая камера нужна? Давай я сниму. Прям туда на место, ну я не могу его оставить на полпути, он говорит, у меня хотя бы чуть-чуть подвези там, до Холлендела есть такой район, а там я уже перепрыгнул. You could say FLX. You could say FLX. Well değil mi dolar bu öldürdüm. Koyarsın bunu bakar. Well bu değil mi? Təşrişimiz qutardı. Ayda necə yorulmuşuq. Yaddan çıxıb ştativ də gətirməmişik. Bütün inter Burada da öyle başka zaten. Sen yemeğe sən yeməyimə zəhər qatacağam desən. Benim yoxdur. <laughs> Okay, buranın girişidir, zalın girişidir. Bu da e, UFC idmançıların kəmərləridir. Üçün buranın zalın girişi belədir. Orada da idman zalıdır. Üçün super yerdir. Bizdən belə ə, e, pulsuz içəcək var idi, enerji. Amma deyəsən kafein zad yoxdur, adı. Sən Senford, bunlar Senford reklam edir bunlar. Ona görə həmişə orada pulsuz olur. Pulsuz olur, hə? Mən 6-4 ay bundan da bax gəlmişdim. Həmişə giriş buradır. Məhəmməd sən su götürmədin öz üçün? İçdim üçün. Üç oydu. Ay yüngül idi, sok kimi gedir. Hə, biraz vitamin şey yaxşı. Qazlar da yoxdur. Var amma yox kimi. Hə? Yox, görmürəm. Mən Kill Cliff вообще belə şey görməmişəm. Nəsə başqa bir şey. Bəlkə də Miami-də var, buralarda var. Adam əyləşim gözü reprezə verir. Nəsə. Amma reprez falan verir. Ha, indi nə edirik Elmar? Hara gedirik? Saat 6-da samolyot Disney. Disney. Estağfurullah. Deməli bu maşını arendaya götürüb <laughs> Elmar. Bir dənə Elmar bir dənə harda? <laughs> maşın sürsə, maşın dalı yellənə-yellə. Freewaydə 50-dən yuxarı sürəndə maşın ölür. Belə yazılmamışdı qardaş. Biz maşını rentə götürdüyümüz yer dedilər aeroportdadır. Amma aeroportdan düşdük 50 dəqiqə <laughs> o yeri axtardıq. o Meksikalıların, o kartellərin o xüsusi məskunlaşdığı gizli yerlər olur. Ola işçilər falanlar olur. Getdi elə bir yerdən tapdıq. Ona görə maşın da başqa maşın idi. Biz Jeep nə idi o? Patriot idi. Prosta bizə RAV4 verdilər. Əslində diskont almalıydın sən ondan alardın orada. Endirib. Oradan salamat çıxıb gəlmişik bura. Əslində biz sirkələnməyə baba indi indi indi, indi sürəcəm bu baxın, indi sürəcəm bu baxın. İndi çağ radioda gedəndə indi bu 60-a qaldıracam baxın görün oyun çıxaracam maşının. <laughs> Hazır, hazır baba keçdim yolu. Yerlənirəm o. Bas qaza aşkım bas boyda. O yerlənir öcə. Rola var, rola var, rola var. Ayaqlarım masaj edir. Ayaqlarım titrəyir mən, dişlərim bir-birinə dəyir. Kameradan başta solun başı. Başta şey. Masaj 50 50 gelir e, biz. Kameranın stabilizasyosu var. Ay sol ha da titremeyecek. Üçüncü palasaya lazım da ki, biz dalda belə ama də maşını. Amma Deerfield yaxşı şəhərdir. Maşını sürmədir ola. Deerfield yaxşı şəhərdir. Ara sof 50 rolu qoysam o belə sən. Özüm eləmirəm. Buradan səsim bir də maraq salır. Əsiri maşına. Mən super restorana gəlmişik uşaqlar. Və qısa olaraq görsədim, adamlar oturub çox da çəkmək istəmirəm. Düşün belə bir yerdə. Elmar bəy oturub, çöl, çöldə qəşən oturmağı yeri var, yaxşı restorandır. Kim? Mən. Elmar, Elmarqam ailəsinə əsəb atır. Kimlə danışsan? Könüllə. Hə, Könüldür. Hə, mən də deyirəm Könül. Qulu qoşu kimə deyirəm? Hə, hə, hə, salam də, salam də, salam. Mən bir kiməsə deyirəm. Məsələn, tanımayan adama deyirəm o sözü. Hə, hə. Tanıyır deyir də səni, xarakteri tanıyır. Hə, tanıyır də, bilir, bilir də. Qurban günəşdə oturmuş, gətirib adama yaraşır, günəş oturmaq. İndi gəlmişik bu Həbbin bu Eagle FC zalına. Online döyüş bu, burada olacaq goflex.com-dan e, deyəsən izləmək olacaq bunu. E, belə bir dənə veb sayt olmalıdır. Taparam linkini aşağıda qoyaram. Ayın neçəsi olacaq buradakı döyüş, Elmar? Necə? Neçəsi olacaq döyüş? 27-sində inşallah. 26-cı gün, 28-dir. 28. Başım canlı yayım olacaq döyüş. Kim istəsə baxa bilər. Bizim bu neçə günlük əziyyətimizi də orada görə bilərsiniz yəqin ki. Eagle FC streaming kanalda olacaq. Eagle Eagle e, FC streaming kanalı. Başım bunu məncə sayt sayt bununla yoxsa FLX-dir, Go FLX. FLX olacaq. FLX olacaq. Qoy FLX stream kanalıdır, başım belə bir şey. Bura biletlər yoxdur, biletsiz olacaq. Burada xüsusi adamlar gələcək. Trumpın ailəsi də gəlməlidir səfirəmsə bura. Sağ olsun Həbib, əməlli başlı iş görüb. İndi studiyanı sizə görsədirəm bir balaca. Bura əvvəl Disney-in studiyası olub. Elma yəqin ki, kanalların birində deyib. Bu gün axırıncı günümüzdür, şey burada çəkirik. Bu məndə Los Angeles saatindəndir. <laughs> Burada 3 saat gəlində üstünə. Buranın saatını bilmək üçün. LA-də indi saat 12-ə qalır 20 dəqiqə, burada isə 4-ə qalır, 3-ə qalır 20 dəqiqə. Nəysə. Buranın işlədən o qaqaş da oturub orada Rizvan dadı. Həbibin dostu da həm də buranın işlədir. Belə uşaqlar qısa məlumat idi bu sizə. sizin üçün. Я, Да, мне, мне, мне, мне нравятся б- планы этой организации, то, что поменяли весовые категории. Kim Ha. şeydə çıxdı? Hara çıxdı? Çəkilişimiz qutardı. Uşaqlar indi yavaş-yavaş gedirik aeroport tərəfə. Daha doğrusu aeroporta yox, gedir bir dənə ə, bir yer var. Mağaza, ora dəyirik. Saat 7-də 7-yə qalmış uçuşdur. İndi saat ə, 5-dir. Şimdi 1 saatdan sonra aeroportda olmalıyıq. Şöyle bir saatlik yolumuz vardı məncə də, hə? Yo, ümumi indi 25 dəqiqə gösterdi. Bizde Miami International Aeroportu da. Miami Propka Miami Inter, yo problem. Miami'nin kənar küçələri. Daha doğrusu kenar yox, bura downtown sayılırdı, hə? Downtownun. Bura downtown Miami. Downtown Miami'dir. Zoom eləyim. Ofisə görsədim. Dalda bir tane araba görsəm bir Biraz elə bir downtown olmur. Kenar hissəsi tam downtown mərkəzi değil. Ona yoxsul yanan kimi siqnal verdi. Yala zalımın balası. Adam çox yaxşı qəbul başqa bir də. Vivi tikilmiş. Nə olub o kişi? Buradan sola. Buradan sola. 1.50 verədim. Düz gəlirsən, birinci əvlindən sola dönəcəksən. Birinci əvlindən sola dönəcəksən. Bəli, sifət oradan sola. Buradan sola. Bəli, buradan. Muhteşem binadı ya o. İçinde parmalar da. Buradan sola düz sağa. Düz gedirik. Düz gedirik sonra sola dönəcəyik. Yəni West-lə gedirik də, onda West aeroport alırıq sədir, hə? Bəli, West-lə gedirik. Bəli, West 395. Bəli. Buranın qəşəng buludları olur. Heç. Elmar deyəsən. Hə, buludlar. Aslan buludlar da. Hələ Elmar deyir, bizi sürpriz qabaqda gözləyir. Elmar sürprizimiz qabaqda hardadır bizim? İndi başlı qaytarır. Meksikada. O keçəni görəcəksən ki, Meksikada, ora Amerikada. Aparıb o kəsməyə biz. İndi oradan da, orada şatıllar, oradan öz vəşlərimizi şatıllara qoyanda onda görəcəksən ki, o işləyən şatıl necə olur? Buradır, o üçün. Hələ buradır. Şəhər çox gözəl şəhər. Hələ bura yaxşı yerdir. Allahın dostu, ora görəcəksən şok olur. Burada Remzi Karada çəzəl başa bura. Kitab kontrol koy. Kitabın adı Cəmi qayırma diye bu ne de Abi ben de dedi ki aeroportda da bu. Ben de sonra yazdım gördüm ki aeroportda bir yazılır. Orada qeyd edib ki, sağ salamat birdən girəyəcək. Şirkəti yoxdur ya. Ola bura qutardı şu yol. <laughs> <laughs> Yol qutardı. Yazıb ki, Hertz şirkəti deyil. Aeroportda içindədir Hertz şirkəti. Mən də deməli orada yazım ki, yanındakı çıxışdan çıxacaqsınız. Onun dalını oxumaq lazım idi. Hayda. Ama bu nə yerlərdi o? O idi. Bizi aparacaqlar buradan. O demək ki, o trolleybusdan bizi aparacaq. Yıkarırsan şey ha. Yıkarsan gidəcək aeroporta. Ala yox, çıqqılı deyir, çıqqılıdan bir şey. Da çıqqılı normal bir şey. Mənim bir şey, bizim samolyotumuz 6-dadır. 1 saat şey. <laughs> Ayda da. Nə gecikirik. Bizə nə yox. Mənim mənim inşallah nə qədər. Buradır. Bir dənə 6 həcə içəcəm. 600 içəcəm ben hayatımda böyle rentkar yer görmedim. Arkadaş sen zor bir tane baba baba. Bu ofis buradır, var o ya, bu ofis buradır, göy. Buradır pələmə. Allah qo pələmə. Pələmə. Allah buradır. Səni can. Saxla, saxla, saxla. Buraya kimsə soxulmadı. Şaldan vurdu Elmar. Çünki içəridə. Gəl içəri Elmar maşını içəri ver də. Yo, yo, beşləri qoyaq. Çünki uşaq gətirir. Mən qorxuram bura beş çıxar. Bura burada üstü. Hər şey qoyduq bura. Desəm bu gəldi. Bu operadır desin. Nəsə yox. Olur verdilər bizə. <laughs> Sorry. Dedim, sənin maşının, ya mənim, dedim, texnika var orada, bütün kamerazan cüp cüp cüp tullanırdı. Hani bu maşını niye yoxlamışsınız, nə bilirsiniz? Dedi, ha, I'm sorry. Ha, burada I'm sorry, ne olsun? Ha, I'm sorry. Ben usta bunları anca belə eləyəcəm bundan sonra. E, necə şey deyirəm, ya. Ne eləyəm, axıra deyirəm, I'm sorry. Ha, so, budur da. Buranın variantı budur. Neyse, next car. Adı belədir. Qabağında bir qəzəli var əslində. Next car yəni o deməkdir. Yəni Bu olmazsa gələn sıra yaxşı. Şirkətlər arada var. One switch, Nextcar. Onların hamısını yazıblar. Onların hamısı yəni One switch, car rental, next car? <laughs> Adı belə. Amma şirkət də çox normal oldu amma. Hə, keçdi. Gəldi. Fox, Fox. Shuttle geldi. Shuttle. Allah shuttle girirdi. Hə, sən video çək. Hə, Ha, gəlin şəkilləri də kartçıya ataydı. Hə, su gedir uşaqlar, şatılda gedir. Hə, pis də şatıl deyil ki, niyə belə girdiniz? Gül kimi şatıldı. Mənə bax, o verdiyin maşından bu yaxşıdır. <laughs> Sən girib bunu rədd etdirətdin. Amma bu insan biləndə Allah o qədər adamzat belə qəribə adamlar dedim indi belə toy oldu, cəzat belə şeylərlə gəldi. Bir dənə hə, xoruz var idi. Bu buradan qaçırdı belə. Allahım bəzələm. Burandan dost. Bax başı qayıtdı. Olsun yanında da belə. Bizə gəldi, indi aeroportdan çıxarırıq elə. Məhəmməd Almaq Qətl Aeroportunun içində bir şirkətin adını axtarırdım. Məhəmməd Tapa bilmədi, tapa bilmədi. Mənə belə ad aeroporta uyğun gəlmir. Nəsə uzun vaxtdır. Nəsə odur. Məhəmməd dedi ki, gələcəkdə bu şirkət inkişaf edəcək, adı balacalaşacaq. <laughs> Ala keçin, keçin, gəldi, çıxdı aeroporta. Bu da bizi hara gətirib heç bilmədi. May move, may move to the left. Okay, sol tərəfə edirik, hə? Ha, bu aeroportun içidir. Her telefonumuz da buradaydı bu arada. Üzülüm, üzülüm, üzülüm. Amaskına <laughs> aç, maskı sayın kovadayla Yok burada maska recommend etti. Rekomendir. Ha. En axırıncı. Sağ olun. Sağ olun. Ya hələlik. Mən də sağ tarafı gedirəm bu tarafı. Sonra gəlmişəm mən de. E11'di. Çeşitli akış şuralar. Yani problemler baş verirdi orada. Çağırış başladı. 4'te mən də 5-dir. Mən də Bu sefer ekonomun biznes klasını götürmüşəm. Biznes klası yox, biznes klasından bir dənə aşağısı. O dəfə gələndə şey eləyə bilmədim. Nədən nədə? Otura bilmədim. Bu səfər onun kimi. Burada belə əlavə bir şey var. Biraz da geniş yerlər. Burada pult var, monitor screendir. Nəsə yaxşıdır. Bu da deyəsən belə qabağa gəlir gedir. Nəsə belə daha yaxşıdır. Çünki qayıdanda qayıd 6 saat uçacağam. Gələndə 4 saat nə qədər idisə, bilmirəm niyə belə idisə. Nəsə, inşallah. LA-da görüşərik. Burada pulsuz filmler var. Bütün yani demək olar ki 2021, 2020 kinolarıdır hamısı. Burada kinolarda istədiyi və qoyub baxa bilərsən. Ondan sonra TV şovlar da var. Məsələn, mahnı da dinləyə bilərsən, game də oynaya bilərsən. Yəni, 5 olaraq çatdı. Evdəyəm. Daha doğrusu şəhərdəyəm. Aeroportdayam. Yəni nə deyim bilmirəm. <laughs> Bir şey çaşdım. Çox yorğunam. E, hər şey yaxşı oldu. Yaxşıca evə ekonom biznes klas götürmüşəm. Çox rahat gəldim. 30 dollar fərq edirdi 40 dollar. Amma dəyərdi ona. So, indi e, İndi saatıma Amerika Lozaniya saatinə baxa bilərəm. 10 keçdi 20 dəqiqə. Qalxacam ikinci mərtəbə maşınımı götürəcəm. Oradan da çıxıb gələcəm evə inşallah. Oldu uşaqlar, sağ olun, hələlik.